updates lang tayo, official announcements, and then yung referral commission, and yung ibang prizes pa na pamimigay ni Mon sa Infinite. Uh, rug pull sample, so nakakita rin tayo. Pag-usapan din natin yun ng konti. Tapos, yun nga yung first giveaway natin. So, nakantsawan lang tayo dito eh sa LDX Esports. So, pag-usapan natin. So maraming ways para makakuha tayo ng maayos na mga information. So dito sa Facebook page nila, So pwede rin sa Telegram. So official announcement muna tayo. Um, number one is yung nirelease na article ng ano Monster Infinite yung official article nila unfortunately hindi na natin ma-access dahil babat karamihan sa mga topic na yun na-cover naman natin doon sa past two videos natin and yun lang din naman yung uh, na-relay natin before. Okay guys, so yung maganda rin na pag-usapan dito sa ano mga bagong update coming from the official announcement is itong uh, image na to. So pinag-usapan nga dito na uh, magiging 10 dollars to 15 USD dollars na lang yung uh, money depende doon sa price ng money. So yun yung pinaka importante na part doon guys. Kasi kung bago lang tayo sa crypto or sa stocks, yung sa concept nun, may tendency na bumili pa rin tayo, for example, sa dito sa mga <laughs> tuktok na to para makabili tayo ng uh, mga money tokens natin. And kailangan natin maintindihan na alam mo yon we need to understand yung risk ng mga papasukin natin kasi may possibility na before the launch of market Diba, hindi natin alam yung mga nakabili ng mga investor if mag stay ba sila dito or hindi and baka later on, di ba, biglang mag-deep na lang yan and mawala ng value yung ano natin, yung mga tokens natin. Or maybe that's the best time then to buy uh, money tokens. Or hindi rin natin alam kung tataas ba yan, di ba? And kung tataas yan, pagka uh, bumili tayo, syempre nakadepende naman doon yung price din nung magiging uh, per month sa natin. So hindi talaga natin alam kung anong uh, mangyayari. Kaya make sure lang natin na aware tayo dito guys para ngayon pa lang nasa-set na natin yung expectations. Otherwise, syempre kung naglagay tayo ng certain amount of money tapos nawalan ng value yung ano money natin. So, hindi rin natin mamamaximize. Hindi natin masisisi yung, yung game for that. So, yun lang. Uh, na-share ko lang din. Tapos dito nga, no, yung sa Medium, yung mga articles daw, parang hindi <laughs> preferred ni Medium na merong mga topics dito related sa cryptocurrency. Siguro, yan, medyo hindi pa rin kasi rin siya tinatanggap, di ba, sa maraming mga lugar. Kahit nga sa US, di ba, parang ginagawa nila ng way paano nila mago-govern yung ano, yung topic around this. Pero syempre, wala eh, nasa community din talaga to and yung mga gusto talagang pumasok dito sa crypto. Okay guys, so yung isang topic pa natin is uh, yung referral commission nga. Uh, the referral commission for pre-sale 1 and 2 along with lucky draw of 200 Inception Monster winners for wallet addresses that has purchased at least 100 tokens during pre-sale 1 and 2 will be out on the 26th of September 2021. So yun, uh, may pag-asa pa tayo, 'di ba? So kita niyo naman guys yung mga promise nila about this. Inannounce din naman nila to prior. So for sure they want to ano show them uh, ah, show them sa atin na uh, uh, yun, tutuparin nila yung mga promise nila about this. Kung naalala nyo yung know your customer, yung maglalagay ka ng entries. So, yung dulo nun may referral link, ba diba? So, kung may mga na-refer tayo, then may makukuha tayo. And kung nakabili tayo ng at least 100 tokens, yun nga, may chance tayo sa Inception Monster. So, sana ang makakuha nitong mga Inception Monster, no, yung mga ano rin nakapasok doon sa lalo na yung mga bago bago din nakapasok doon sa sa peak nung nung chart ba para rin somehow makabawi din sila. Well, ganun talaga eh. Tuition fee natin 'yon. And kahit ako marami rin ako mga learnings dito sa ano sa crypto even sa stocks and kapag na-experience natin aside from ano studying Well, ganun talaga. So ako, dumating din sa point na pinanood ko yung lahat ng videos ng Instagram. Um, nagbabasa ako ng mga books din. Kaya importante rin talaga na aware tayo sa mga ganun. And isa pa guys, ito, um, isa sa mga magandang news din, di ba? Nandiyan pa rin yung tokens natin, hindi naman nawawala. Social media accounts, di ba? Nandiyan pa din. And then, alam natin, gaano ka involve yung maraming community. To be honest, sa background, nakikita, may mga namimit ako na community artist na nakapag-resign pa sila sa trabaho nila kasi binigyan sila ng trabaho ni Monsta. And imagine, malaking bagay yon lalo na sa situation ngayon. Marami, maraming mga nabibigyan ng opportunity, pati yung mga, ano ba, yung mga nag-handle ng mga social media accounts, So yun, meron silang ano 'di ba, sideline din. Aminin natin, nagkamali din talaga si Monza doon sa hindi pag-announce nung pag-move ng time, 'di ba? Kasi parang mas okay nga kung diretso na lang eh. And live on that na lang kung meron mang mga nakabili on top or sa dump na part nung ano then siguro mas tanggap nila na doon sila natuto minsan din kasi talaga pagka ano ka proactive ka papahamak ka pa eh, no? So parang lalo na kung may gaps din sa communication. So yun guys, so ito andyan pa rin yung token natin. <laughs> Meron pa rin Google Form dito para sa mga questions nyo and tuloy na tuloy din yung ask me anything session. So ganun. So ganun ka open si Monza na ano magpakita, 'di ba? Yung siguro CEO pa rin si Jean pa rin yung magpapakita dito and yun, let's continue to investigate kasi wala namang makakapagsabi talaga eh kung ano na bang lagay nung mga nagsisimula pa lang na NFT na pinapasok natin. Although dito sa Facebook page nila, makikita natin dito yung gameplay. So kung gusto niyo panoorin 'yan, check niyo lang para magka-idea kayo paano nila gagawin 'yan. Kung titingnan niyo rin yung ano Axie Infinity, 'di ba, years ago, hindi para man din ganun ka-perfect yung user interface. Pero, ayun, ah, sana mag-improve ng mag-improve to given na marami ding naniniwala sa game, di ba? So, ito yung pinaka-concept niya. Alright, so, let's go back sa ano natin. So, yung rug pull sample. Well guys, gusto ko lang ipakita to. Uh, fresh na fresh. Napanood ko lang yung video ni Ross Charles. Tapos si ano rin Sir Dex yung Dex Place na YouTube channel, 'di ba? Makikita natin doon na eto mga influencers and kapag nakita talaga nila na panoorin nyo to guys so kung makita talaga nila na scammy yung <laughs> ano mga games or sketchy diba? hindi na nila yung para pagtakpan pa so eto syempre medyo yung kay Ross update na to ngayon eh. Pero punta tayo kay Sir Dex. So, yung kay Sir Dex, kung makikita natin, kasi chinig ko to kanina, September, ano ba, 17 pa lang, may hinala na siya na, ano eh, may hinala na siya na scammy na to eh. So, saan ba dito? Siguro mga, di ba, guys, ito, makikita nyo dito sa video ni Sir Dexter 2 days ago pa lang, di Sinasabi niya na na ano yung mga nakikita niya ng mga red flag doon sa sa game. And yung reputation niya, di ba? Hindi niya rin yun itataya for for this. Kaya given na kasama rin namin siya doon sa Monsta, so we can ensure din na uh, we will continue to observe then and tell the facts na meron kami and tanggapin kung ano man yung mga downside or positive side. Actually, yun nga eh, um, minsan, di ba, challenging <laughs> talaga yung situation din ng mga influencers, lalo na kapag uh, pinagbabantaan na kasi i ina-assume na, di ba, niloloko yung mga tao or what. I think value pa rin yung gustong gawin nitong mga influencers din para makapagbigay sila ng knowledge din sa mga tao. So yun, visit nyo rin to Dex Dexter Place PH. So ma-ensure natin na I mean, alam natin kung meron tayong nakikita na mali dun sa mga projects. So nagbasa lang din ako eh for information lalo ng mga newbie uh, katulad ko sa area na to. Rug pull is a type of scam where developers abandon a project and take their investors money. So yung nakita ko lang dito is sa uh, DEX daw, kadalasan parang napakadali lang na makapasok dito, makapag-create ng mga tokens. And unfortunately, 'di ba, kapag wala pa yung medyo sketchy pa yung game or wala pa mismo yung game or hindi ma-answer ng dev team yung mga questions. Ayun, parang isa yun sa mga tinitingnan din eh. Even yung liquidity ng mga tokens or kung nakalock ba yung mga tokens for a period of time nung makikita eh parang gaano talaga nila gusto na maglast yung game kaya Ayun, so marami pa tayong pwedeng matutunan guys. Actually, nung pinanood ko nga yung video din ni Ross, uh, nakita ko rin na ano eh, actually na, nakita ko rin kay Ross na even yung mga influencers or mga big na rin sa ano sa NFT games, 'di ba? Nabibiktima pa din. So NFT yung DeFi plants. So merong mga nag all in and ayun, hindi talaga natin masabi kung ano. Kaya yung mga do your own research na and uh, invest what you can only afford to lose. So, sobrang important no. Hindi natin yan pwedeng tiwala or isisi sa iba. Kaya, kailangan din natin na mag, mag-aral, reviewin talaga yung mga games na pinapasok natin. Okay, so hindi na natin papatagalin pa. So, ito yung first giveaway natin. So, <laughs> nakantsawan tayo ni, ni Ronel. Actually, ready na ako eh. Eh, wait. So, nakalimutan ko pala yung Ask Me Anything uh, na session ng Monster Infinite will be at 12 ng GMT plus 0. And then, sa Manila, so maybe it will be around 8pm or 7pm. I'm not sure. So, visit na lang din natin yung mga ano nila official social media accounts para makita natin. Sige, dito na agad tayo guys. So ito yung mga nakabudol sa akin sa LBX Esport na community. Lalong-lalo na to si Ronel. So as promised, dalawa yung entry niya. Sana manalo siya. Kung hindi, alam na natin. Diba guys? Ito si Ariel, yung pinaka ano daw, pogi doon sa ano, sa group na yon. And then ito, beating the red light. So inad ko pa din around past 12 na rin to nakapaglagay. So sama na rin natin siya. So hindi naman ganun karami lahat kasi kapag napapadaan lang ako doon, uh, ah, doon lang napapag-usapan and hindi naman natin masyadong ginawa ng ingay to. Para hindi rin ako mahirapan mag-type guys kasi iniisa-isa ko yan eh doon sa mga videos. Yun, so sana makita niyo yung pangalan niya dito guys and kung na-double man yung pangalan niyo, ibig sabihin, swerte kayo, di ba? Shuffle natin para hindi magkakatabi yung mga pangalan. So, let's do it guys. So, yung unang mananalo ng 500 na Gcash IC Jasper Ryan. So, make sure lang natin na ano to ah, mga supporter to ng LDX ah. Pag hindi, comment lang kayo para hindi natin ibigay yung price. Hindi, joke lang. So, magko-comment na lang ako tapos bigay ko na lang din yung email ko sa description. Congratulations! Jesper. And then next one. So, uy, tignan mo nga naman. Tingnan <laughs> baka swerte. So, tanggalin na natin siya lahat. Baka manalo ulit siya. Or sige, wag na. Pagka nanalo na lang siya, wag natin bigay yung prize. So, Ronel, may pagkaswerte ka rin siguro talaga. Okay, so last one. Okay, so si Yankski Gaming. So yun lang naman guys. So I hope continuously support nyo rin yung channel natin. So big help yung support nyo. And kung meron pa tayong mga opportunity for giveaways, yes, so gagawin natin yan dito. Yun lang guys, I hope kahit pa paano na-update kayo and may natutunan kayo sa video na to. Thanks for watching and see you on our next one. Bye!